As pessoas ligadas à permacultura procuram fixar-se em locais muito, muito importantes, que é a zona de montanha, com, uma natureza muito pura, sem estar, sem, sem estar contaminada, em que geralmente há água, há uma boa exposição solar, as pessoas procuram ter uma boa exposição solar, eh, estar em contato permanente com a natureza pura, eh, procuram que haja, portanto, bosques, procuram que haja água, procuram utilizar a agricultura num contacto direto com a terra, eh, dentro do espírito da sustentabilidade, reutilizando os resíduos, eh, reequilibrando os espaços verdes, re, portanto, reconvertendo e valorizando os recursos naturais, eh, respeitando a natureza e, e era desta forma que eles conseguiam resolver e ultrapassar situações difíceis, como estudantes em grandes meios económicos, então entre eles eh, a, a, a viver em conjunto, a criar dinâmicas em conjunto, conseguiam construir coisas muito bonitas, de forma muito económica, com meios muito simples, conseguimos fazer grandes dinâmicas, desenvolver bons projetos. Uh, com... Olha, arruma tudo, manda tudo para canto e vamos é começar uma coisa de novo. Viemos a Sever de Voga visitar a Quinta da Mila, onde o nosso amigo Henrique Basto projetou uma horta em mandala. vinha todos os dias para aqui ia limpando, depois encontrei o Sr. Zé, que percebeu o que é que eu queria e, portanto, limpou isto com todo o cuidadinho para não estragarmos o que cá estava. E, e eu ajudei, Passámos aí assim um inverno em que não tivemos mesmo frio, que era cortar, limpar, empilhar e depois começámos a ver tudo que havia aqui por baixo. E todos os dias tínhamos surpresas lindas, porque desde encontrar árvores lindíssimas, a sítios lindíssimos, a, a plantas que estavam só à espera de tomar um bocadinho mais de ar, etc. Era assim todos os dias uma surpresa nova. Com a ajuda de alguns voluntários, preparamos o terreno e hoje vamos fazer a cerimónia com um preparado biodinâmico que nos vai ajudar a plantar as plantas no seu devido lugar, a terra. Um preparado biodinâmico que vai dar energia às raízes. Agora, leite vaca, Ai, churume de urtiga. Churume de urtiga. Portanto, é, foi uma infusão de urtiga na água. Agora, borra de café. Borras de café. Bosta de bovino. Argila. Argila. Carvão vegetal em pó terra do local onde vai receber as plantas. Aqui é o recipiente onde vamos fazer a mistura dos preparados. Claro, vamos fazer aqui. Eu estou com a, com a ajuda das, dos dedos e das mãos, estou a tentar agitar o mais possível. Fica bem misturada. A alteração patológica do solo é transmitida pela terra como Ou seja, nós tentamos cultivar num determinado espaço o máximo de variedades, mas que essas variedades, que essas espécies são compatíveis e positiva, em termos de energia positivamente, de forma, que, de forma que cada planta dá o máximo de contributo à sua planta vizinha associadamente também inserimos muitas flores comestíveis, mas que também, independentemente do benefício que vem dar como corpo, como energia, como, eh, como equilíbrio alimentar, também é uma forma de nós regularmos uma grande série de prato, ou seja, uma grande parte das doenças e, e, e pragas, eh, jogando com elas no meio das culturas, jogando com elas por uma questão de corpo, uma questão de aroma, para atrair ou afastar este ou aquele inseto de acordo com o objetivo traçado. mas os solos aqui essencialmente são, são um bocadinho argilosos e xistosos, e, ou seja, vai do 500 ao 508, que são 8 preparados. Cada preparado tem uma especificidade e cada especificidade dá um contributo à natureza, à agricultura, aos solos, às plantas, a nível da raiz, a nível da copa das plantas, a nível, a nível da, da fertilização do, do solo, a, a nível da criação e da melhoria do, da estrutura do solo e da aceleração e, da, e de uma boa fermentação e de uma boa composição que se efetua a nível do, das pilhas de compostagem. Também tem que acontecer, não, não tem piada. We're gonna be trustful, iron Bolivia. Trust as a conquering lion. If you look inside to your heart and your soul, you will find your love within everything. As tem de coração que não dá para descrever. Já que já palavras não dão para dizer. Maneira como pensar do mar Amar e ser amado e respeitar também. Hasta missinha com rainha para mim. Sou para mim, sou para mim. Hasta missinha com rainha para mim. Sou Ansiedade nem coração que não dá para descrever Já que já palavras não dão para dizer Maneira como pensar numa dábola Amar e ser amado e respeitar também Rasta missinha com rainha para mim Só para mim, só para mim Hasta missinha com rainha para mim Então, a água, por natureza, se não está, se não está muito bem, se, se apresenta algum sinal de deficiência ou de poluição ou, ou de degradação, temos que começar a, a criar algo para que ela venha a ficar no seu estado ideal, mas por meios naturais. Hum. por vias naturais, desde a utilização de areia, de pedra, utilizando também utilizando a terra e utilizando as plantas. Em termos de vegetação, em termos de circulação, em termos de, de fazer circular o espaço, de forma que esse aspecto negativo seja sanado, seja, seja banido. E dessa forma nós podemos, nós comunidade, nós humanos, em permacultura podemos ter uma qualidade de vida, podemos ter os ecossistemas, os ecossistemas equilibrados, de forma que essas negatividades não sejam verificadas nem na terra, nem na água, nem na natureza, nem nos seres humanos.